Como é que deu você? Aqui, ó. Oh. Sim. Moça. Caramba, velho, que foda isso! Pera aí. Aí, ó. Banda. <laughs> Meu Deus, quanto dinamite. Ah, eu tive que tampar o buraco. <laughs> ah, não, não, não. Cara, esse lugar é tão foda que eu vou explodir tudo. Boa. Ei, porra, que isso? Olha. Pô. Tome, o Tome. Toma. Tome no cu. Eita, fazendo. Eu tenho mulher e filho. Chupa minha bomba, otário. Eu estou matando a vaca. <laughs> Foi, olha a metade da tua funcionando ali. <laughs> Caramba, sumiu o negócio.